thank you It's super. DJ therapist. Super psycho. երազի պես ինձ քո գիրք մեզ տարե Քո ժպիտով իմ հոգին մեզ կերե Բայց չգիտեմ թե ինչու ես սիրել Ինձ գերել ու տիրել Ես դարձել եմ քո խելագար սրտին կեզ Դու իմ հոգու ջերմություն մեզ կարծես Բայց չգիտեմ միասին ենք Եվ ոչ ոք չի կարող ինձ կեզնից բաժանել Քո կողքին ես միշտ կլինեմ Եվ ես ու դու